Hola, ¿cómo están amigos de 5 Minutos de Gnosis? En el día de hoy les traemos algo en particular. El tema es sobre el amor, pero ¿qué tantos amores conocemos? Creemos que hay un solo amor, pero resulta que el amor son muchos amores. Tenemos el amor por nuestra pareja, por nuestro esposo, nuestra esposa. Tenemos el amor de filial, que sería el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a la familia. Pero hay un amor del que siempre nos olvidamos o no le damos mucha importancia, que es el amor a nosotros mismos. Entonces, en esto vamos a estar hablando. ¿Y en realidad nos tenemos amor a nosotros mismos? Y se los pregunto porque tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que realmente le hace bien y qué es lo que no le hace bien. A veces por satisfacer un, un placer y le estamos matando la vida al cuerpo. Por ejemplo, si queremos tanto a nuestro cuerpo, ¿por qué hay personas que fuman? ¿Por qué hay personas que les gusta tanto el alcohol que se hacen alcohólicas. Entonces son personas que realmente no se están dando cuenta de que el amor por su cuerpo no nos está llevando a algo positivo. O sea, no lo toman en cuenta el amor. Entonces, en vez de darle vida al cuerpo, lo matan. Entonces vamos a darnos cuenta de que tenemos que tener un amor pero consciente hacia nuestro cuerpo. Consciente significa que debemos saber qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal y cómo, cómo vamos a hacer o qué herramientas vamos a tomar en cuenta para darle salud y vida a este cuerpo. Porque sin este cuerpo físico no somos nada, no podemos dar ni amor al prójimo ni a nosotros mismos. Entonces, los invito a que hagamos una reflexión sobre el amor que tenemos hacia nuestro cuerpo, sobre qué es lo que le damos, cómo lo alimentamos, si realmente lo que hago a diario es fructífero para mi cuerpo, lo que consumo, realmente estoy consumiendo aquello que me beneficia o realmente no estoy poniendo cuidado a nada y simplemente como por comer, hago las cosas por hacerlas mecánicamente o las hago de conciencia. Hagamos conciencia de que también debemos tener amor a nuestro cuerpo y con ese amor podemos hacer que ese cuerpo nos dé más de lo que realmente nos está dando. Bueno, muchas gracias amigos de 5 minutos de Gnosis. Nos vemos hasta la próxima.